Super, I do this show room. Super, I do this show room. Super, I do Super, I do this show room. Super, I Are you ready, kids? I, super, I I can't hear you. I, I, super, Idol. Super, I do. chúng trong đời mọi người lòng Nếu ai ta níu trước 苏格拉底的笑容，多你的天，白昼的阳光，都没。 小兔都没你的天，白昼的阳光没你耀眼。一百零五度的你，已经成了蒸都没你的天，白的阳光，一百零的你，已经成